Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çokça sorulan sorulardan biri fren müşürünü nasıl iptal ederiz? <clears throat> Bununla alakalı size bilgi vereceğim. Arkadaşlar öncelikle ön tarafta görmüş olduğunuz kapağı arkadaki 4 tane vida yuvasından 2 burada 2 tane de diğer tarafta. Bunları vidalarını açıyorsunuz. Açtığınız zaman karşınıza şu şekilde karmaşık bir kablo sistemi çıkıyor. Burada arka tarafta arkadaşlar şöyle zaten renklerini göstereceğim ben şimdi size. Ön söktüğüm için birazcık şey gelebilir. Bir ucu siyah, bir ucu beyaz. Şöyle iki tane kablo. Bir tane de hemen altında aynısından var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir alet görmemizi Bu kablolar arkadaşlar şöyle bir ucu bir taraf siyah olan da sarı kırmızı beyaz olan da e, morla sarı şeklinde iki tane kablo geçiyor arkadaşlar. Bu kabloları birbirine ayırdığınız zaman otomatik olarak fren müşürleriniz devre dışı kalıyor. Yine aynı şekilde yapmak istediğinizde de e, yerlerine karıştıramamanız için üstlerine bant atarak şuralarını bant atarak ön veya arka diye yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Onun haricinde farları sinyalleri bağlayamayan arkadaşlar olmuş. Onların da arkadaşlar sinyal kolları şöyle Bakın şu sol sinyal için sağ sol test ederek takabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki ucu da beyaz. Bir tanesinden zaten sinyalin kablosu geliyor. Diğerinde de şöyle mavi siyah bir kablo. Diğer sol taraf için de aynısı geçerli arkadaşlar. Onda da aynı şekilde şu kablo kırmızı siyah olarak geliyor. Diğer tarafta zaten sinyal kablosu geliyor. Arkadaşlar korna iptal etmek isteyenler, sinyal sesini iptal etmek isteyenler de şu görmüş olduğunuz korna sinyal sesini şuradaki şeyden çıkarttığınız zaman kornanız ve sinyal sesiniz iptal oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Dediğim gibi yerlerini karıştırmayın arkadaşlar. Üstlerine yazın. Sizin için daha kolay olur yarın bir gün tekrar tutmak istediğinizde. Arkadaşlar bu şekildeki videoları ee, devamını gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.